Viramanıloce Burudarışanıtay Dilakare Çatıkıkiniyay Vikana utara Şantana aga Dindarışanı sandı Diyare Ciyanı Здравейте, приятели! Днес е много специален ден за всеки един от вас. Защо? Защото това е вашият рожден ден. Вие си имате ден, в който сте дошли на Земята, <clears throat> но това е ритуал, с който започвате нов живот и се раждате отново. И тук ще принапишем съдбата, ще получим благословия и ще започнем на чисто, като този ритуал ще ви помогне живота ви да се промени. И съответния ритуал може да го гледате винаги, когато се нуждаете от промяна, когато имате рожден ден, за да се накъсметите още повече, да ви бъде сполучлива годината и по всяко време, когато ви се иска, поиска положителна промяна в живота или когато във вашия живот започне някакъв застой. И съответно този ритуал за тези, които са в голям застой или живота им е доста тежък, е хубаво да го гледате минимум 9 дена подред. Осъзнато го гледайте, той е кратичък, за да може... А, нали, защо 9 дена? Защото има 9 свята около нас, 9 измерения. Или това служи за а, свързване с всяко едно измерение и защита и благослови на всички сили в тези измерения които да ви помогнат да се изцелите, да се освободите, да започнете на чисто. И така, започваме. В този ден свещен си ти роден. Кажете своето име. А можете тук да използвате имената на своите близки, за да им помогнете. В този ден свещен си ти роден. Кажете своето име. И в името на боговете на съдбата, в името на трите норни, в името на трите парки, в името на богиня Доля Нидоля и Карна, те урисвам да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север, юг, с силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на слънцето и луната, да се освободиш – от всякакво зло, от всякакво кълдасво и черна магия, от всевъзможни черни метки и печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания. Да си възстанови изцяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичен, здрав и богат до края на дните си. И нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете на горните светове и името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север и юг, със силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, със силата на печатите на слънцето и луната, да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдасво и черна магия, от всевъзможни черни метки и ядови печати – от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да си възстанови изцяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. Нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и в името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, запад, север и юг със силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня със силата на печатите на слънцето и луната, да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдасво и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да се възстанови изцяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. И нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на, боже... на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и в името на боговете от долните светове. В името на изток, запад, север, юг, със силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на Слънцето и Луната да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдасво и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да си възстанови изцяло твоята енергия и божественото ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. И нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам ти да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и в името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север, юг, с силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на слънцето и луната да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдасло и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да се възстанови изцяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. И нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и в името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север, юг, с силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на слънцето и луната, да се освободиш от всякакво зло, от всякакво кълдасво и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да си възстанови изцяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. Нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север, юг, с силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на слънцето и луната да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдасво и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания, и изпитания, да си възстанови изцяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен обич, здрав и богат до края на дните си. Нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на Божественото и Дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и в името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север, юг, със силата на печатите на земята, водата и въздуха, и огъня с силата на печатите на Слънцето и Луната да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдасло и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да си възстанови с цяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. И нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на Божественото и деволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и в името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север, юг, със силата на печатите на земята, водата, въздуха, и огъня с силата на печатите на Слънцето и Луната да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдосло и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания, изпитания, да си възстанови изцяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. Нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и името на боговете на долните светове, в името на изток, запад, север и юг, с силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на Слънцето и Луната, да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдество и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания. Да си възстанови с цяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. Нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам ти да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове, и в името на боговете от долните светлове, в името на изток, запад, север, юг, с силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на слънцето и луната, да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдъство и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да си възстанови с цяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. И Нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам ти да си много щастлив в името на Божественото и Дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и в името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север, юг, с силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на слънцето и луната, да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдасло и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да си възстанови с цяло твоята енергия и божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. Нека доброто в теб винаги е победител. Орисвам те да си много щастлив в името на божественото и дяволическото дърво, в името на светлите легиони и тъмните когорти, в името на боговете от горните светове и в името на боговете от долните светове, в името на изток, запад, север, юг, с силата на печатите на земята, водата, въздуха и огъня, с силата на печатите на слънцето и луната, да се освободиш от всякакво зло, всякакво кълдъсво и черна магия, от всевъзможни черни метки, ядови печати, от всевъзможни наказания, страдания и изпитания, да си възстанови изцяло твоята енергия, винаги, Божествено ядро, да си много щастлив, успешен, обичан, здрав и богат до края на дните си. Нека доброто в теб винаги е победи, победител. Истина, заклето. Стои пред вас богиня Доля, поклон пред теб и почет, и почтение и слава, богиня Доля. Мах със свой жезъл, богиня Доля, и ви благославя. Създава се движение изток, запад, север, юг. Създава се движение. Привежда се в пространството движение. Създава се круг, кръг около вас в движение. Вечно движение. Навсякъде около вас се създава поток от дейности, работа, движение на финанси, движение на енергия – Създава се кръговрат. Движението се оживява. Богиня Доля оживява пространството около вас. Засилва енергията и върху вас се сипи златен прах. Богиня Фортуна ви благославя с рога на изобилието и всичките блага ви подарява. Оживява се потока на финансите, оживяват се потоците на даровете, оживяват се потоците на силите, съдбата се оживява, късмета, щастието се оживява, всичко, което искате и мечтаете, вие го получавате. Всичко получавате. Мирозданието ви чува вие сте във връзка с боговете. Заклето с печат от боговете на съдбата. Истина. От днес вие сте благословени, вие сте защитени, благословени сте да бъдете богати, благословени сте да бъдете щастливи, благословени сте да бъдете здрави, Благословени сте да имате успех във всички начинания. Благословени сте да имате таланти, които да развивате и да имате почет от хората и признание за своите таланти и труд. Благословени сте да бъдете уважавани. Благословени сте да имате високо обществено положение и материални блага. Благословени сте да имате щастлив и верен партньор – красив, грижовен, с уникални, верни и божествени отношения между вас и вашите души и нека любовта между вас бъде безкрайна. Благословени сте да имате щастливо, богато и успешно семейство. Благословени сте да имате щастлив, красив, богат, успешен дом – красиви, щастливи, богати, успешни, умни, прекрасни деца, щастливи, здрави и добри и близки, с които да се разбирате и цялото ви пространство разцъфтява, цъфти и процъфтява. И цялото изобилие на, на Вселената ви принадлежи. Истина заклето. усещате енергията и в а, този момент вие получавате нови енергоинформационни данни с матрично изцеление, което аз ще вградя. Пълна промяна на съдбата на, кажете своето име и може имената на своите близки.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 нашите български родове, както и с всичката сган, която съществува на планетата и трябва да бъде изтребена. Истина, заклето, платено. И сега вграждам матриците. Каналите работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, като тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като една непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина, заклето. И от днес нататък вашия нов живот започва и всичко се променя към добро. Истина, заклето и се изцеляват всички ваши канали, каналите майка, баща, дете, бог, богиня, човек, възстановява се троицата, възстановява се щастливата матрица на вашата съдба, божественото ядро, божественото начало. Всички нещастия и проблеми от вашия живот се заминават, безвъзвратно и завинаги и вие се радвате от тук нататък на щастлив, прекрасен живот. Отварят се вашите чакри и се отваря чакрата на вашето сърце и от вас строи безусловна божествена любов. И вие се слиза, сливате с съзнанието на божественото начало и ставате едно цяло с него. И между вас и божественото начало и Твореца се получава енергиен енергообмен енергията прави кръговрат и вие се изцелявате, възстановявате, излизате на едно ново ниво, получавате непробиваема защита и изобилието на цялата Вселена ви принадлежи. Рогът на изобилието се сипи върху вас с златен прах и целият ви живот се трансформира в една красива, красива, прекрасна приказка на любов, щастие, благополучие, просперитет. Истина, истина, истина, заклето. Гледайте това видео винаги когато имате нужда или както ви казах 9 дена подред. Можете да спите на него също. И естествено ви чакам с добри новини, защото ще има положителна промяна, ще има чудеса, всички ваши мечти ще се сбъдват. Така да бъде истина. И вие естествено ще ми се хвалите. Чао, чао!